ولا طالع طالع شو عندك طالع لك يا معلم والله ما تهنينا فيهم طالع طالع الله يوفقك هلا اخذت طالع بعدين الله بس خرجيتي خرجيتي لك والله ما معي حد لك الله يوفقك يا معلم الدنيا رمضان ارحمني شوي الله يوفقك طالع احد على بالي انا برجي لو خليني كعشو مرحبا شباب عروستي مرحبا علقوني الكل ولا لبديب خمسة ديب احدث المجد الجد جبل عالي نهد وهد ما عجبه؟ ما عجبه؟ ما عجبه